Bienvenidos al episodio 9. Tenemos malas noticias. La hormiga que parecía enferma finalmente ha muerto. La encontramos al día siguiente en el tubo de ensayo y la sacamos. Parece que no era un problema de las hebras de algodón, sino que estaba enferma y por eso no se las quitaba. También creemos que es la misma hormiga la que para cambiar a un tema más alegre os vamos a enseñar cómo están las dos colonias al día de hoy. Aquí podéis ver a las reinas. Como podéis ver, la colonia beta ha acumulado más comida. Tiene más larvas y la reina ha puesto varios huevos. La colonia alfa, que está más parada, parece que todavía no ha salido de la hibernación. Pusimos un poco de paté en las cajas de forrajeo y la colonia beta lo recolectó muy rápidamente, mientras que la alfa aún no lo ha tocado. Probablemente, gracias al paté, la reina de la colonia beta puso más huevos desde que está con nosotros. Os iremos informando del avance de los hormigueros. Recordad suscribiros y darle a like. Thank you.